e sang nyangku, heli niku li ni ku cheng ti cheng ti kita hes seyaku pakiku kelatku ku <laughs> memuti oh halo Amy. Ik probeer probieren, probieren. Hesa yanku heli ini aku cinti. Sentik ba koi bida lari bida dari ha, hatimu. là 음. 해사양쿠 뻐 라구 cú 라디 리구 서뻐 리서 어 lăn rạc tú cú in nghiêng điên man chắc cả tâm mút Hesayanku Polo ku Càng là Tiliku Spo Ti so o Lan lạc tu Cú In Nghìn điên mang Cha tả múc Em mang nhi đi mang cha là kịp hẹn man, ngandimanja mengenbertuaan dengan limu saja. Amang laki sianti, tipiku kancol sianti. Cinti Cianti kini haya utung likuna. Emang lik Cianti tepukan so Cinti Cianti Cianti kini haya untuti lim nu ti di di di di di ti di ti di ti di ti di ti di ti di tim tim tim tim Amy ayah ya sayangku Ali ni aku cantik, cantik abaki bidadari, bidadari hatimu. Tidi tidi ti tidi ti tinti, tidi tidin tinti. ku polo kurang latih, liku, polo tiso o lang tarak tuh. ku angin di miman talamu ti di ti di ti Mm. Music, music in my heart. Em mang cả chuyện tí emang laka jadi lima limang kala jadi môi à môi à môi hả vít hả ima hmm. là cả chẳng tí ima là cả chẳng tí ima hmm. là ma chẳng tí em măng là kỳ mà chắc lagi mending dimanja, pengin berdua dengan di rumah saja. Emang lika saja, lagi pengarin manja, mình bỏ đi đường đơn giá. Amang lika cantik, tapi tapi bukan cokioti, cantik cantik. ya di <laughs> music in my heart in my heart emang laka maja. Ya. emang laka ci. emang emang laki cantik tapi bukan cantik. จูเชียนเฉียนตีกินีฮันยากูทีนีมูลิมูโอเค จบแล้วค่ะ จบแล้ว ให้พ่อเยาเอมี่ Ik zing voor jou